nsuubi okuvaayo nga yenna alinako doti ku mubiri gwe ekyo kiba kiteekwa okubanga museveni akisasulira eggwanga liba tebalifuga bweobeera wamateeka hmm. oba yagatulaga nga ye bwe yagenda mu nsiko najjako obote nga yali nsobi nga ekooti zaaliwo buli gwana agenda okuba naye agenda mukola munkola yeemu kumenya amateeka oba yeyamba kigambo kya national resistance army fred takwatibwa obukwatibwa talina musango wabulamu mwe mukyusizza kyenkana kikwebyo byayogera bituufu seven oyo ne minisita avuddeyo ajagaladde era twamukute era bannayuganda basanyufu abaawa sebo otunyonyole abantu baffe abava mu jurisdiction y'obwakabaka bwe buganda mengu yasirika n'emimwa gyayo n'egibatika bubatisi fredi mbuye musajja muganda byonna byabadde ayogerako abadde awo ensonga nga za bwakabaka nti banne batunyigiriza mu abcd likewise jakana nadduli nga bwe mbyogera bwe kibanga bwekityo nga his excellency president yakuterumbuye kitukakatako ffenna abavubuka nga bwe tuli ositukiramu bunambiro netulaga obutali bumativu bwaffe oba covid gyaliyo bataliyo netuyimira ku nguudo okulaga nti kyekikolo kigenda okukolebwa kikyamu kwa tuli ku mpewo bawereza naye nga tubawereza leero mu bugubi tuli munaku tuli munaku nkidamu tuli munaku omakiyinza okutuuka owooyo nolwozio tekituuke nafe kisobola otuuka so okwebala ebizibu byonna tujja kyoga tetujja kirekerera maaso wolutabaalo jakana nadduli okimanyi ti nno nga tetunatandikaawo omusajja gwe tafredi lumbu mukwano gwo hmm. yakuteekawo nakugambako juzi nti no gwe bannange kulisiti gwoddako bagambe gwoddako bituntu kiko ekyo netugamba wakatuduke gyoli nawakuteeka ku listi wabika museveni lumbe nawamuteeka koti yabika wabika saabasajja fine at the end of the twesanga nga bifu fred lumu tetujjamu busa maaso kuba ah, mukwano gwo ate mukwano gwaffenna bannauganda mbu muwambe abamugamba muwambe abamubagamba kwegamba sibitegeera tetujja kibusa maaso tujja kyogerako tusobole oku laba what we can easily do to save our friend frederick rumbuye so for that reason you're direct here with honorable jakana sulaiman mutabani w'olutabaalo ng'oli munakuwavu ate essanyu livaawa byonna byatumazeemu dda amaanyi bana flashlight channel nsense okuddamu okubasinkagana nate ebbanga lyonna tuli mu maaso gammwe olw'ebintu bingi ebitali bimu ate ne tuwa ensonga lwaki twaleetaza ensonga z'ebintu ebimu ebiteereddwawo biteekwa okukyuka ate ne biba bikyuka bikwate direction ki abaffe singa muliremu okukyusa ensonga ezo ki ekigenda okuddako katonda bwe yali ategeeza kristo yamugamba nti gwe yesu bulira abaana ba yerusaalemu enjiri akiriza kirize agaana agaane naye wakati webiri empeera yakyo weeri nange njagala okubategeeza nti ebbanga lyonna tujja ku flashlight kyano kuno tetuba na decision making nti wetuba twogedde kiteekeddwa mu nkola naye kyetusanze nga kigwanidde okwogerebwako tuteeka okkisaawo babukyega nti oyo alina omumwa yatula alina amaaso laba ate yanaga nti alina amatukola ki wulira naffe bwe tujja no yenkola gye tukolamu gye muli mutunulire kusinziza ku bigambo ebyo ki ekyali badde kiteekwa okukolebwa abaffe lwaki yali badde jjakana nadduli mutabani waolutabaala okujja ku nsonga e oba bbi lwaki tuba tukusezinga abaliyo lwaki twali badde tukola enkola eyo ebbanga lyonna bwetubwe tuli kale introduction yange egamba etya nja kwebaza ebbanga lyonna okuba bawuliza abalungi n'okutunuliranga ensonga mu buufu bwazo netuba nkusobola okuzitambuliramu nga tutunuulira abali mu bifo ebikoote ebyo lwaki bateekawo embeera ebeeta nyuma netuuka okuba ntujja gye muli okukola apiiru gavumenti yonna weeri erina kubaako boogera abaffe abatunuulidde ekituufu ekiteekeddwa okukolebwa twatandidde kutwata kkubo ki tuleka kkubo kyeffu ekyo kyekyetajjakana somenadduli naye ng'ate ali ku ludda olwolina omwaganya naawe okubaako kyokola ki kyo saawo nti nze mu ntegeera yange twali badde bwe tuti kale netujjamu enkola egamba nti gundi yasinga gundi yasinga sijjaa neno lwakunoonya buganzi yaddokere nkyabagaye nti nina kyenoonya oba okusasulwa ekyo abasinga kyemwogere kyabandabe ate bakujja ku mugaati muli babisi bubisi bwenyinza obubatunuulira bayibuli yabuuza abaana ba yerusa bebukolinso mubitabo bya pawulo naga nti mwe abebukolinso ani yabaloga mm. mbuuza bannayuganda abavubuka nga sauda generation yaggwanga ki tribe ki ani yabaloga kale bayibuli kyega nti mbalabira ku bikolwa byabwe biryawula ebyobutuukirivu n'ebitali bya butuukirivu musinzire ku bigambo ebyo bye tussaawo ne bannaffe abo bwe tujja tutambula nabo bwe tuli mu lusa olumu oluga nti ekigambo kino oba n'ekikolwa kino kikyamu mwawule ku bigambo ebyo tusobole okutambula nja kubagaliza ebbanga lyonna emirembe gya katonda emirungi amin ajja twagaliza eminembe emirungi nange sebe tujja kwagaliza eminembe emirungi obere bulungi paka last omukama nge mubezi waffe kwetuli kumpao kindly our friends omanyi wiiki eno yatandika nga yabunkenge hmm. omwali ne coronation y'omutanda omwali omukole omutanda mwennyini oku gyali mu state house mwemubadde noono omukulu super teacher vlogger frederick lumbuye hmm. byesitalinaako bwino nti mukwate oba is kidnapped hmm. naye nga rumors around that is kidnapped nva mubya rumors obadde minisita omu yafuddewa gavumenti yes ekyo kiba kikyali mu rumas bannauganda bategeera ayinza okugamba <laughs> major stoked eh, those ministers of uganda eh, hmm, bwe baba ogwagwavu bakolayoki nange kyetusinga okwebuuza nagamba the government of uganda is very happy please mistoriam excluding us we are also ugandans tetuganyi but don't include us in a category of people that are happy where you said all ugandans are happy because fred lumbier has, has been on which ground, which measurement is he using to include us? Is a fellowship mad being like us, or maybe he's not a Ugandan, he's a minister of what, I can't even understand. Don't celebrate in somebody's tears. We don't need to celebrate. I went to the warning number. Now, all about the Ochaliwa. Mukwanuga Fefina. Why these things are happening, though they are happening? What should we do? How can we save? Mgagumu na mateka. mu bayibuli okusinga n'amateeka oludda olumu nga matonotono hmm. then seven instances tubadde tutambuliramu ezitunuliddwa mu ggwanga uganda ku nsonga ya mukulu wange kuba jjo lyabalamu ng'akoze basdaye ey'emyaka anamu ogwo mulwe namanya nti yansinga obukulu kuba oba alya bulungi eyettake nga ffe yavaamu kene waffe ngaembeera gye tulimu erabika etukoza akagiti nti <laughs> ndabika ngaowaana mwetaano naye kale ku birthday ye namwagaliza amazaalibwa amalungi era ebbanga lyonna nkyagamwagaliza n'obulamu obulungi katonda bumuwe naye nja kusooka otunuliza bannayuganda bannange ekintu kino ngaoggyeko minisita mu nambika ey'ebigambo yejjaliri n'amaanyi ge yalaze nga gakyana kito ebbanga lyonna kyetusaba nti gavumenti zaffe ez'abaddugavuno zikyalakinga essense eyabutya bwe tuliriza ebigambo okuva mu muntu ne tusinziira ku bigambo ebyo ne tuba nga ffe kennyini ng'abaweereza twemenya ku lw'abantu abo njagala bebategeeza ebigambo bino wammanga abayudaaya bwe baatunuulira kristo n'ebyo byakola ebyokuzuukiza abafu okutambuza abalema okuwonya endwadde z'ensuna ez'emyoyo n'okuba nti awonya ebigenge n'okuzibula kwabazibe b'amaki ne baga nti kristo oyo mumulaba nti ye ebyo byonna tabikola okujjako yeyamba manyi ga berizebuli kabaka w'emizimu n'atuukayo kubanga bayogera ekigambo ekyo kyamusiiwa naye n'ababuuza ebigambo byo nti bayudaaya bannange najja kulwammwe era najja kulwanyisa sitaani naye ate butya nga neyamba manyi ga sitaani olwo obwakabaka bwa sitaani buyinza kuyimirawo butya nga bo bwennyini bwe bwegolokokeddeko onfuna bulungi mm. bwe ntunulya ebigambo bya buloga fred lumbuye tebirina njawona bigambo bitekeddwa kubanga bigambibwa abo bannanyini kubibategeeza mu mbeera y'okulongoosa naye ate bakitaaninga agenest him kubanga ayogera ebituufu gye bali kaakati omuntu azze kutunuulira ebigambo ebyo government is about to kutunula mbintu specifically Uganda to his excellent president Museveni yori kaguta yali badda tunula mbigambe byo either nga biri personal nga tabitadde mu kitiibwa kya president kubanga bingi lwayogedde nga biri personal kugwe naye nga tebikosezza eggwanga hmm. tewali tunudde mu nsonga eyo n'ogitwala nga kyakunyiiga kitunuulirwa mu mpisa y'obwakabaka bw'e buganda tuba bulijjo ku mikolo gya ssaabasajja kabaka abayimbi akuba enanga nateeko nti emmere yembugwa tesabwa naye badde etuuseweerirwa tebatta mutte saabasajja kabaka alagira bulagizi nti abantu enjala ebaluma mubawe emmere naffe abakopi gye tuli wansi basubjects nga mu abakungu abali mu bifo ebikoote ntegeeza ebifo ebinene ebyo bikunavu olulimi oluganda kyebitegeeza mubadde waggulu oyo nga mulina ensobi naye ateeka obba tunulako n'otutegeeza ensobi ate tubaffe bakopi abawansi bemusavinga mutunulire mu nsobi ezo tulongoosa tutya kyekireeta ekigambo amateeka kyekireeta obukwakkulizo kyekireeta kituta terms and conditions eggwanga tuteekeddwa okutambulira obulombolombo oba obuwangwa nennono bikola ki bigobererwa ntuusa ebigambo byange bwe biti gye muli fred lumbuye tewaliiwo statement yonna gye yakola emuleetera kumukwata mu mbeera bwetyo he must not be incarcerated at any one place wabula ate mumantu abalina amagezi bayibuli kyegaa nti oyakyawa okubuulirwa era akyawa n'okumanya n'omutima gwe gubanga gwansolo his excellency president kiba kimulaze nti ate ye wansolo ku mwana oyo wabula baali badde bakyusa mu bigambo byonaga nti fred lumbu yakoona ku nsonga eno abaffe kiri kitya tukyusa tutya eggwanga lisobole okutambula bingi byalabudde nga bigwawo ne bituuka nabaga nti waliwo ekigabo kyetuyita thad paty naye olwaliro kyalaba thad paty nti erebaddereta ensobi thad paty teriiwo wabula his excellence president himusef yabadde akola ebintu ebyo naaliga nti mukono guli mu thad paty kuba nabagamba tusobola okukyawa mu seven yes nga bwenna mukyawa naye ngaate waliyo thad paty gyetatunulira economy nga yagala opposition ne gavument eva bereku kanayo kyani ye third party lyayisewo kiki naye ate bwe kiba nga kyasitukiddemu ng'oli yeyalagidde bakwate oli nga bagenze mu mawanga gali kiba kitegeeza there is no third party buli ekikolwa kiragirwa ono kubanga ebigambo fredrom bye bibadde ayogera bibadde bitaggulula batuweza wanene kibaluwa kyetutamanya n'ateekayo statement egamba nti jakana nadduli ne kitaawe bagenda ku lisiti yakuttibwa naga nti mwetaase bwe muti ku lisiti okwo kuliko be batta of recent bakakuba katumba wamala amasasi naye ebigambo katumba wamala abantu bebateeka ku statement salako statement egamba katumba wamala sole baga nti singa kifudde naye nga te n'omwana we yali afiiriddemu amakulu nti mu bigambo ebyo mutunule mulabe bwe yali abikola byonna byezayogere badde ku judicial notes bituuseewo era ne birabika n'amaaso g'abantu kyoba otukwatira munno kibeera ki awatali nge egamba nti ano atusozeza nnyo era atwalunisa ekinene byayogera bituufu ebitundu kyenda mu mwenda ku buli kikumi newankubadde ebimubadde bikyusibwa nga dikoyi bwazigwamu oba obutego ne bakyukira mu katego akaki of recent yateeka ku notisinaga nti mukyuseemu kati ekyokukubisa amasasi okuttira mu bantu mu lujjudde bagenze bakita batandise kuba nti mwabasira mugenda mumizikiti nemujjamu engatto bayiwa obutwa mungatto mugenda okudda nobwambaliramu engatto zamwe muyingire nazo mumuzikiti onfuna bulungi hmm. nekibanga bategedde nti naako bakaguddemu ate oluvanyuma lwokwogera ekyo abakuba katumba mumala amasasi nebaga nti ati kizeeyo fredrm yebabadde baswazayo babadde kuki naye amakulu abaddebadde bitanalabikako nga abyogedde babadde bakyusa bikyuse naye nga mupulaani mu ebiri dwaki ebbanga lyonna buli gwakonyeeko alozezzaako bwe yatulabula nafukamira mu maaso gange ne mu maaso ga katonda nenga nti wekibanga wekitebwe kitegekeddwa noli yagamba nti nkabadde kamwako nga ye mujulizi mazima ddala gwasse yafukibwako amafuta nawe genda bakutte nange nenkyusa statement nembaga nti ddala bwe kabanga kamwa ka museveni nga n'omukono gwe gwe gwataddeko ekiwandiiko ku mukono n'agamba nti oli noono battibwe abaffe tetujja kgenderawo mpaawo katali kaaba nammwe muteeka okkomba kwerima muteeka okgenda kkiriza oba gaana ani yagga nti obuyinza obwa immortality buli muggwe ekyo katonda yasalawo wangaala paka bwoti naye atuuka akaseera nokola ki immortality ya katonda yekka amini yatta obote yatta buli mukulembeza ze ateekwa okutta era bakyatta era nakibaga nti nomukulembeza agenda okuddakajja kutta naye tubuuza okuttakwo kuli mateeka oba nedda byebigambo fred lumbu yabadde nga jjassaawo n'alabula ono n'alabula ne kwoli abadde n'ekibiina kye nga kkiriza nnyo mu bobi wine kino kiraga era nga kyakusuuta ka odio kennafunye ne ke babadde batambuza kalaga nti mick wine ate yeyagenda n'abegooli n'atwayo olugambo ne batandika omumuteeka mu mbeera egamba bamufulumya okuva mu sosa temwali ajje mu kikolwa kyabadde ttambula nakyo ekyoga nti azanya emizannyo gy'okugenda mu jimu gye bamufunidde mu mbeera efaanaganako bwetyo naye ngaate yabalagira bagamba nti yali miki wine nti ka odio akabadde katambula era nga mu ddoboozi eryo oli aga nti nze kagame nsinzira south africa era munnamawulire fredrumbu yeyanvumana nnyo era kati olwaliro twagala lwala lumu ku lumu ndayira mu nnya lya katonda kiba kitukakatako mu nsonga ezi abaganda tuleme kubeera babuyabuya mu ntuuka kweyolevu bwekibanga bwakityo nga his excellency president yakuterumbuye kitukakatako ffenna abavubuka nga bwe tuli ositukiramu bunambiro netulaga obutali bumativu bwaffe oba covid gyali oba taliiyo netuyimirira ku nguudo okulaga nti kikola ekigenda okukolebwa kikyamu nakutegezaako emega kawunti waliwo episode gyenjagala okukola ekwatagana ku bannamagye mm. teri buyinza bwonna munnamagye waayina kigambo n'ateekawo obulamuzi etteeka likugamba ne bwoba oli kulanka ya five star general tolina kitiibwa kisinga te civilian oyo okuuma mukuume ye mukamaawo nebukeere nkya ne balaga nga omusirikale ate yakubya avudde mu tulira natandika omukuba emiggo mubuvuze bubi lwaki togenze wali nolaba ba traffic noga nti motoka namba gundi ne gundi abadde akoze akabenje avuga bubi n'omugjamu n'okuba emboko kubanga obadde ovuga omukulu omu bwati babadde tebafa nga temunenyanga ku gavumenti ya museveni abasiraamu abattibwa ebyo bizezengere nakino bwekifaanagana buli muganda yenna waali nkikwatagana ku mmengo era nakibagamba nti lwaki abantu baffe abava mu jurisdiction y'obwakabaka bwe buganda mmengo yasirika n'emimwa gyayo n'egibatika bubatisi fredi buli musajja muganda byonna byabadde ayogerako abadde awo ensonga nga za bwakabaka nti banne batunyigiriza mu abcd likewise jakana nadduli nga bwe mbyogera byakinoomu nabwekityo buganda kiri kalwe gyemuli ngaabaganda ositukira mukulwa fred lumbuye nemuvayo mubyokubatika amatama museveni bwaba atandise kukola ebyo nga nabamawanga bakimyeyo bwatyo kyetaaga okukakasa nti tumulaga obutali bumativu obutalina kukwata mundu naye wakwatira ku fred nebaga nti fred talina mannyo enjala tezirimu bamwokyeza paasi ne bwafumya statement yonna ngaamaze okutebwa naga nti nalidde mbe naye kikakasa nti obutwa bwalimu nebaga nti obutwa bwabadde mwebuli kikakata ku buli yenna waali okuyekera museveni munjekerayo okulaga obutabi mumativu etyaokuwanika eh, ebipandeinsitingviolence byebiki ebyo ye nga teyewabirangaku musango gwakugenda munsiko nga ekooti zaliwo kwobote basooke bakwateye vaayo yanukula baali baliridda wati um, gavumenti yebote teyaliiwo twali mu lutalo ah, ah, sagayonukule nga ate kizezengere ngaomuntu atali muyivu yanukulanga muyivu mhm. obote yali tafuga oh, kale obote yali afuga eh, koti zaali teziriiwo zaali tudde ddi mu lutalo luno ah, ah. koti zaali weziri ezaali eh, afuga yagamba tezaaliwo ekooti lwaki museveni yagenda mu kooti okumuwawa byo naga nti tugenze mu nsiko okayemuko ate kukawaki hmm? gwe sooka owabire oyo nti wayingira mu nsiko n'owamba oli hmm. ekkooti zaliwa kiti wagendayo olikodde kunze ogambe nti kyenjogerako ate toleeta inciting violence ojali akola kyekyo kambadde bigambo byakinoomu <laughs> famu ekyekyana ekitonaawe kale tugendekati mu ebyo ebiriwo kitukwatako ffenna hmm. okulaga obutali mativu naye kakati owa ekiteeka okubanga kiri ku saidi yabaganda bujja kukeera enkya bakutte fredi lomboye hmm. bakwate nze nga mugira enoka bali tukwatagana kino kibiiru nibakwalaganayo kagashumba mm. nti bampita ekibuli entunulira ebizezengere ebisatu nenga nti abo abaana mubakubi amakugu nemwoca nebapaasi enjala badda tebalina emigongo giriko ebikukufuwanga ola amatafaali gebino ebipiira bya twakita bizivuga oŋambe jakana dukeera enca nti jangu ekibuli tukwetaagamuko nze jakana nadduli nebagamba muwandike ekiwandiko kyonna nga kya court of respect as a lawyer nja kugenda mu kkooti ddala fred lumbuyo okuvaayo nga yenna alinako dot ku mubiri gwe ekyo kiba kiteekwa okuba nga museveni akisasulira eggwanga eba tebalifuga bwobeera wamateeka hmm. oba yagatulaga nga ye bwe yagenda mu nsiko najjako obote nga yali nsobi nga ekkooti zaaliwo buli gwana agenda okuba naye agenda mukola munkola yeemu kumenya amateeka oba yeyamba kigambo kya national resistance army nti eva bo bagugubira amateeka weegali ekyokubiri gavumenti weeri erondebwa bantu mm. basseewo enkola ennoŋŋamu museveni ndayira kiki kyavunana fredi rumbuye akiteeke ku mmeeza nti nkivunana fredi rumbuye it is a personal matter agirage ekyokusatu ku kyo okuba nti bavudde ne bamafiya nebakola yo ttaka abamafiya bayitirivu eva ensi bbiri ttaka ne rasia yasinza okuvaamu abamafiya bwetuyita abacuba bakola emirimu egyabwe nawummula amagye nentekawo ne batekawo akabiina akaabwe oyagalaani abo yo ttake ne rasia bakugu mu ekyo naye enkolagana mu ebyo ebibaddewo nettaka ate bantu nnyo mu byobufuzi otunula ebintu ngaebyo nega nti bamutadde agende bwatyo omuntu asasula omusolo gye muli awo waliwo enkolagana etegereka nti waliwo diplomacy issu ya kashogi yali efaanana etya bwebityo tubyakyana mm. kito buli anayagala ngaoli abeeringa ekizenge naye tulina batuliawo nga uganda bazze bawoyeyo abatake balina gwe batutteko abamwagala ntugaa nti bwebityo bititfo taate mm. ensonga etunulwemu naye specifically edda eri baganda abavubuka mwenna nga mukyasagana okulisa ebijanjala empiso bukyakeera encyanga jjakana nadduli nkyaleera ejja wano ne bankwata nagamba dde era nakibategeeza nze sijja fiira bunyo ne bwe muba mumanyi okuloga falawo yali mulogo nnya ekisemberayo ddala oba bayibuli eyo gwetwasomako naye bukeera enkya nga yava mu nkwawa ze zennyini gwe yakuza gwataamanya naga nti omwana oyo naye mukyawo yamugamba nti omwana oyo muleke akulye mu lubiri muno ekisooka tozadde era tulina mwana mulenzi lwaki tukuze oyo nasobola okutuusa ebigendererwa byo laba waabugirekamu katono nawuguka naye nti ddakituufu mukyalo yogedde ekintu kirungi bakuza falawo gwe bajja ku lusebero nju mu kibaya naye ng'akuza agenda kujjawo kijambiya museveni nga tonnatunne byakyana kiti ebyo ddy eggwanga likubulamu ki kyetudde okuteeka mu bantu fuledi takwatibwa bukwatibwa talina musango wabulamumwe mukyusizza kyenkana kikw ebyo byayogera bituufu lwaki bituufu etteeka likugamba nti singa ekigambo kijja gyoli mu buufu bwakyo nga wooli n'osirikira ekigambo ekyo ne kiyitako empewo kyetwogera bulijjo nga tonyeze kigambo ennaku zaakyo musanvu nga towadde ansa kikubalibwako nga kiki museveni yali ayanukudde ddi ku bigambo ebyogerwa ku fredrombuye yadde jakana nadduwe tuli wonaga nti abaana bebogera bikyamu bali akyogedde kimukakatako kukakasa nti ebigambo byonna byetwogera bimukka muvi nze kyensingako kibadde kimu oba olusi kyentunuulira kiri eki I criticize him evidently. Hmm. Fred Lumbuye ajja tubuulira abadde amugamba ebyo bwe nawulidde kakagama akakusima akatule south africa kannamawulire ngaera kebaza nnyo mikiwaini oba lituyamba nnyo ne bwe nitwamuletanga omutego okulaga abantu nti eh, ekipapula kyaffe neampi eh, twafuuka bamuzannyo zannyo diversion hmm. amawulire gonna bayibuli ekugambye ntisooka ogasengejje bifo nga tonnagagoba nga tonnagakkiriza hmm. mwagasenge jibannayuganda bwekiba nga kituufu bobi wine on his command kiki kyeyakwogerako esente alina mpitirivu is a diplomati ogamba nti ndi mu amerika nsaza nyo ligenda ttaka eddako kwali nnya yali badde ali ttaka essaawa zino ku lwa fredi rombuye statement se ku twitter facebook kwonna ngaataddewo ekiraga nti ekikolo kyakoddwa ku kagame ani kuki ku fredi rombuye tekiriyo ate nebyo ebifuluma ebinjogerako nti nze ne miki waini ekyo balimba buki bulimbi bulimbi sinaba ku statement neegi ate era weyabuuka n'agenda mu america ne incident weziguliddewo connivence ejeti eyo naffe bannabuganda tuteeka okuba mwe twebuuliza entegeera yaffe bayibuli kyega nti si buli mwoyo gwonna ogujja gyoli nti nva wakatonda omala nga gukema mufuna bulungi kekaseera tusengejje abaffe betugoberera kyembaga nti prerequisite season zijja tuyamba kinene ku bantu betuleeta naye bannauganda nga byonna tuvuddeyo babiwa nti tumuleese ate wuyo miki wine n'abasigadde abadde mu connivence museven oyo ne minisita avuddeyo ajagaladde era twamukute era bannauganda basanyufu abaawa sebo otunyonyole ab'ekika kyo gyova eri mu noosi wa nange abusemanyi abo babe byabatwasanyuse era tuli basanyufu era nange namenya etteeka bajja kunkwatako azababa obugaali baliriddawa muhwezi mulwanyi mulamba lwaki ali mu gavumenti ngaakyaweereza ngaalina saga z'obunyazi kuteesa wuyo waali lwaki akola mu gavumentiexactly kikirwaki mwebali ate onyonyumeza ebintu teffe etteeka obaaga tutegeeza nti mu ggwanga obubbi tebulina busikumenya musango wabulaayogera ku kituufu nti obubbi weebuli oyo alina omusango mwe manyimu okusala emisango mmwe oba muli ku keeka olwokuba mutudde awo byakyana kito muli babisi nnyo mutereeze lumbuye fred nkiddamu museveni ne bwaba nnyonnyola ekyenkana kitya talinayo piece of word gyayinza kussaawo eyinza kutisazinga fred lumbuye nti amulinako omusango nze nsomye ku mateeka agammala personal issues of the president tezigwamu ebyo byakyana kito bwe kityo oba oba bakuba bubi bakuba bakiraka kugamba nange sitegeera to an extent we have national problems we have national problems national issues covid atutta kugamba sibitegeera naye abantu baffe kyetubadde tugamba ebbanga lyonna newankubadde abenkwe tebagenda kuggwaawo hmm. noli yagamba nti nkoko nga terinako okulima emirundi esatu omu kummwe ajja kuba neeganye wabula ate yabuuza ekibuuzo nti mukama wange kiribeera kitya ye kennyini ate akaboneko kaalabikira ayabuuza <laughs> peetero yegana kristo emirundi emeka esatu simumanyi simumanyi omusajja simumanyi baali babeera naani bali babeera bonna webale nnyo ne betuwangala nabo ebbanga lyonna bwe batibagenda okufaanagana kyovula nti nagamba nti i stand beyond a reasonable doubt i am lonely kwebyo byenjogera sina gwe njagala bagattemu ekyokubi sigenda kudduka ewaffe wembeera njagala njagala okumbowa ajje n'amagezi ekyokubiri n'ekiwandiiko kyajja okunyonyola eggwanga nti tumuwobye wa nsonga e bcd si kubeerayo n'otugoba butugwazi kubanga walidde emmere n'okuba empiiyi titujja kgenda tukwate gundi eyatuguziza emmere yeyakugambye ogirye bw'otyo nakino bwe tuba twogerako nga ffe ababalonda ni bubassaayo tekitegeeza nti tuli balabe gye muli Mm. tuwagala gwanga kutereera namwe mutereeze kyekikulu fredi rumbuye is a freedom fighter for ever since namusanga ku youtube nga kwali ebbanga lyawolereza lyebamuvuna nti myaka ena nze sinabanjogedde kiwanvu ngenda mu mwaka mm. naye abantu badde bamumanyi muligaseye mwawolereza aba opposition mwenna aba nope kibakakata ku muve mbine byekyana kito gundi yali nyanyonyi yagenze eri oyo katemba teyeetaagisa mubeeko n'ekiwandiko kyemuwandika nga opposition nga mutudde mu paalament ku lwa munnammu oyo paalamenti ekituulemu ekitunuulire lwaki gavumenti yalibadde mukwata bweba ensobi nga weeri nga weeri abeere mukwazibwa kubanga buli muntu yenna aweebwa okuteekebwa mu kkooti okutuufu era gavumenti etteeka likugamba nti talinaba kuzza musango paka kooti ngaekikoze eki ngaesazeewo abaffe mwolina ekiwandiiko kya kooti oba biragiro bya pulezidenti nti mukwate ebyo ekyana ekito ebyo ekyana ekito kale awo ekiraga nti nno ekigambo kino pulezidenti kimuteekamu ye minisita we okuvaayo mu mateeka naga nti kitukoze bulungi nti ebbanga lyonna neoli yayogedde owe south africa kagame naga nti nze kagame tubadde tunonya fredkulwakino tumwagalamu buli lwala amanyo lukutu lususu bikoze bitya gavumenti ya museveni awe tutuuse muleve eyo alabanga ebintu byokusaagirira ekyo kirinza okuleeta gavumenti ogivuunika buli muganda anaavayo nti ayogere ku nsonga nti mukwate tumubowe tumutega obutw amasasi ekyo namugamba era purezidenti emugamba nti nkulaire munya lya katonda oze obatta kitange yagamba bidandisali nabuga nti mbadde mujja muyingira ebifulukwa fulukwa naye leero kyemuyingiddemu kirimu omuntu sibe mbadde mudaalimba twasoma tuli bayigirize era bajja tulabawo olwaleero digule ezifuluma mu mwaka ogwo obuuza n'okubuuza ensi yo yabaaki era ziragawa hmm. nga tuli mitwalo gigenda mukumi pa univasity gye tuba twetodde bwozigatta ate buli mwaka ne bayongerayo emirala naye abazaala baali bakendeza tukyakola omulimu gwa webale nnyo nakino bwe kifaanagana hmm. kale ekya fredri mbuli okumukwata kyetaagamu hmm. amagezi mangi n'okuteekawo solution kubanga bwona omuleete mu ggwanga muno kituyamba kinene nnyo naye tukubuuza omukwatiddeko ebyayogera nga bibadde bikolebwa nga neripooti ezimu toziwanga omukwata ku lwaki abaffe buli anayogerako mu gavumenti mwagala kumutta kumukwata nsonga ki gye muwa genuwinire bwe kimala nti kibula pulezidenti nga talina bwakyanukula kitukakatako butereevu okuwanika ebipande okumwebugujjako oyabatalina makulu gye tuli ebbanga lyonna nsaba katonda nega nti omusajja wabatakyina kyatugasa gwe kenyini gwe wamutuwa gwe kenyini mututtire gyaba mututtira mujjewo ebyo byakola byakyana kito byakisiro mbuuza nwhat grounds fredrumbuyokkwatibwa nugu bunugu yakyana kito nga byetwogera bituufu muhoozi ekifaananyi kye kitambula nti 226 ja paka 31 tebannavayo okwogera ku nsonga tuli mu kalu ssaawa zino pulojekiti badde bazoogerako nti oyo ajja mu 7 tani navayo kigaa nti ekintu ekyo si kituufu bukaera nkyanga nze nkuba ekifaananyi kigaa nti jakanado 226 31 ayagala kukola kyoyo nga batandika okuteekayo enkesi afuna ati accident neeraga nti ddala accident eyo gye yafunye eh, nakyo accident uh, tuyita tute mbano badde okumutega obutwe oyo mm. bibavaamu ebyekyana ekito mbuuza eggwanga ligenda kubeera ku mitegeje gyakyana ekito mpakaddi naffe abantu gye tuli nga tusirise busirisi ani yatuloga ekyo kyekigwanidde bukeire nkyanga kutte fredrom buye bulemu abeere bamukutte nabato bulijjo leero ejja okwo ng'ate byabagamba mmwe abaganda abalangira n'abambejja ebbanga lyonna fredom bwe yayimidde okulwammwe buganda kibakakatako mwenna gye muli omuto oba omukulu yega nti omusaayi gwe gwa isirairi mukolimiddwa kubanga ekikolwa kyammwe kyemukoze okutta nabbi kyekikolimu ekiraze nti bwe musiiza amasavu g'embizzi ku kibuga yerusaalemi ekyali badde ekyolubeera kigenda kufuuka ekibuga ekyamatongo hmm. yerusaalemi gyali famuna okuba kya mwana omuto kibuga kye kya bayudaya kyoyogera kuje bali kibuga bachi tugamba tujja kituukamu nujja ulire embozi ekyane ekito oluganda lutategeera bulungi oba ki eh, ekibuga yerusalemu kiririddawa kinakuzaala yesu we yava era kyekino bakolimirwa gwonbayo paapa yina avudde mu yisirayiri lwaki bangereza bebabeerayo lwaki bafalansa kyekibugaolusku kristo tebalulina kwibala ennyo kyenkugamba ekyo nakino bwe kiri buganda nga temunasituka kuvaayo kujja kulaga nsobi nti weeri lwaki abaganda eva sinsi bebattibwa ate netuba nga tusiise busiisi nga nti byani yabimutuma abyogere yesu teri yabimutuma biri wathe onot sikunenyezza naye mbadde enteesa bwene <coughs> bwogamba abaganda bukati bonna baveeyo bukasibe balumiddwa fenna naffe abawesitana tulumiddwa kale abamu ku ffe ekintuolugeluganda lukugamba eh. nanyini mufu yakwata awawunya webale nnyo oba muzze oba temuzze buganda ezenaffe saagala nnyo bagambe nti ate kati batuyingizamu ebyo fe abanyolo bitukwatirako wa kulwa bannayuganda gwebaakkwatanga naawe gyoyo oli muvubuka ng'otegera eggwanga kiteekeddwa okuba hmm. kyakkala okuba nga obadde oyagala fred rombuye va ku bali ab'ensimbi nze siri wansimbi sa oba wejjeeredde oba wejjeeredde kitukakatako ffenna muve mu byokusaaga si byakusaaga oyo dihadi wa ggwanga so si pate bupate tumulabye mu kibuga nti naapu kyenabagamba wano mwabazezenjekana nadole awalivudde ah, mwenaremu nojeno mudupu era amagezi ago ani yabibagamba mutwale busobozi bwa muntu naapu ne bweriba ewangudde nga yeriwongaera yeweereza nekolebamu obwongo gwenkimaayo mm. eri mwenage nti jatuweereze era naye sijja kuwalira nga tuweereza ekitugatta uniformity yonna eri egi gwanga lyange n'abantu balituddemu thats all buli ali munnapu mugezi nnyo era we akwebuuzibwako nedda kwebale nnyo lwaki ontonga nti jangu eno wano mu bwakabaka bwe buganda ebika byaffe tuli ataano mu mukaaga onfuna bulungi naye teriyo kika kisonga mu kika kira nkiga nti naye ekika ekyo tekigwana kuvaamu kabaka byona bisobola oba ekika gundi singa kyekivaamu kabaka kabaka yajja kuba ategeera nye yatuyambe kinene ojawasa yonna mu bika ebyataano mu omukaaga tugamba bugambi nti oye kabaka ngaomaze okubikka akabugo oba ofuna bulungi naye tetutomeregana mu ebyo byakyana kito nakino bwe kiri tetuli ku nsonga za parties muno tufa ku content the intent gundi avaamu kisobola okutwala eggwanga lyaffe mu maaso bwaba wajjema muleete bwaba wanopo mugjeeyo bwaba waguni muleete eyo entegeera y'ekintu ekigaa nti eggwanga eryawamu naye nopu nopu unity nrm nrm byakigwagowavu n'ebibiina temina kibitugasa mu ggwanga uganda nkiddamu there is no use of multipolitical parties. Okay. Tuchali kwecho tuna talk maliza. Mwembuliza eno government ngabo ojiraba. Mm. Bali bagobereddeko amateeka. Muchulachi mbuza bwendi. Bwe tugenda mu international relations, mu mateeka, human rights. Government ya Uganda ino obusobozi obukima omuntu eri in the right procedures. Eh, mateeka wechiri. bwebanabanga bamukimidde mumateeka mm. mateeka akyaga gebawobya ekirwadde kyayononesa edda take bweyegana nti tukimanyiiko gwengaogamba era gakyali mateeka twebuuzaamukoteeka lyamu teririiyo kuba nawuddeko rumas nga bagamba nti bayinza okugamba ayina babadde akolaga nabo mu state singa anaabawaayo kiki ekinaabaawo singa banaaba nga webali incase ngeobujulizi bwebabuteeka ku meeza kyo kyogerwako naye watali bujulizi mba mpanatuuka nakyo kyaki basooke basooke baseewo obujulizi take bayegana nti take teweegaana communication simu zizino ziraga nti erdogan yali mwali prime minister wabe oba, oba prime minister wa take mwali oba gundi yali mwali owa internal affairs kitulabire ku ekyo hmm. naye nga netake neba yawandika oba teyawandika kigikakatako musaliita mutya nemuba batake okukwata omuntu ajja nga wansi yagwira agwa tali notisi teggwanga limuyigga bali bataddeko ko nekiwandiko ekiga nti fred rumbuye ali ku kyetuyita bagiyita wanted nyeriŋenzeko mu mateeka hmm, takeo nange takeo simanyi ekyo eh, egamba nti nno dead o oh. alive is wanted hmm, dead o alive bali bakimutaddeko twate tunakirabako tewaliiwo ekimubobya kyeki hmm. neba nange tekiriwo nenga che honabo ngatunzika kitukize mm. tugane uh, nze ngamba nange ndabula bulabuzi mm. nti bwana byakwatidwa mateka atenga ekyamo chamukwasiza let everything been open baga bamlage nti no tuleko kudobozirie abagambe kitufu ndemo nkyo bomanya kiri kimu mm. bible yasome bigambo yone gamba nti mwe wasibwo koza mateka nga muli mbuyinza bwamwe ng'oluvannyuma lw'obuyinza obwo amateeka nammwe gajja bakwatira gye mutudde bali bategeezaki dont proceed any bill mu kujja efuuka etteeka ng'okimanyi efe balinga gwatudde mu buki mu buyinza naye oluvannyuma lwo nga bw'onodde ebbali etteeka eno lijja kuba likunyigirizaayo yagamba nti fuluma obukulembeze bwo nga bwodde eri naawe kikwenyumirizaamu nti ddala okyali part of where you are or where you have been eyo bayibuli tukole tutya ki kyetwatwigamu eyo embeera embeera gyemutekeddwa okumanya eryemu nti eggwanga uganda teritebenkedde ekyo kimu hmm. number t it does not mean oba oli right or wrong akwagala yawa oba yaspelinga ki ekitekeddwa okukolebwa either you are right or wrong ekyo beerayo ngaokimanyi ebyamateeka ago gakola ku ludda lubege kyekyategeeza nti etteeka teririiwo naye ate osority eridda amateeka political authority political arm eridda amateeka kale mu ebyo tutekeddwa okugoberera nabyo biitivu ebyokukyusa mu gavumenti eno oba gavumenti oba eggwanga uganda bibeerewo nga biteseddwako nga byalubeerera naye singa oba ogyeko opposition oba singa ogyeko emimwa hmm. egy'abantu abamu mm. tuba tugenda kutambula tukuba kyendowooza nti mu bigambo bino bye twogera mm. byebiwabula ruling system gamba ok wano waliwo ensobi tutagululemu kuba tutereze akati nolwensonga eyo uh, the truth is omusajja alina okuteebwa asobole okwejjeera byonna ebimuna ebimu bebali eh, mu muvunaana katulinde kooti yebeesalawo ekkooti kyobwolina okumanya eza uganda za lubege nkugambye abali mu gavumenti abakolayo nga babbi banyazi bakulu hmm. tebaali mm. baddeyo embezomenti nekakasibwako osibwa emyaka aga Ana. muhwezi aba akolayo kimbwa minisita singa singa eh. ono eyabba nasaasira ez'enguudo yali badde akyakola kimbwa alina alina bweru eyo punishment bamuwa nti tukumuziza mubwa minisita mm. beera bweru kale nolwensonga eyo omukama mulungi tubebaliza ddala mwekumire kumpe musigale nga I'm uh, sharing our programs. I keep uh, subscribing and keep uh, watching our programs. Mwebali mwebali le dala. Nenga wanange zetuwa saba. Fe, ngaba feba na flashlight channel Uganda. Ivi gambe tuwa tuogede, ngaba nyiziza, tuwe tuonda. Mutusonyo. Eba sanyusiza, keep on supporting us. Naichi mtu chimu chenja gade nyok enejanga noti. Mm. Okusinza kustatement ya lubongo ya jafurumiza. Mm. mulimu ebintu ebitekeddwa okwetegerezebwa mu mateeka very critical statement yamunnamateeka mm. gwe kenyini osobola okwesiba naye ngaoli mutuufu newekuba akalipo weka bwekoba aga nti aa ah, ah, kanso did you address your mind to this article nga gwe wekuba ennyondo lubongo yafulumya statement naga nti tetukkiriza nti federal mbyo byonna byabadde ayogera byonna that is a false statement ebimaze ennapu okubanga ewaddeyo lumbuye is confirming ebimu bitu eh. ebimu bitu nkugambye take eri olira abagalimu abagategeera hmm. you need to be very smart napu statement would say we don't see any mistake we need the government to clarify clearly what is the blame against federumbwe awuyaba amaze okukusalira omusango nti byonna kitugaa nti byonna bituufu lugongo yasiba na museveni ekyo bogenda kimanyi manyi ganzigweddemu nze ai ebyo temubimanyimu abanaapu era nina kurupu yange naga nti nindayo omuntu wa naapu omu ngaategerekeka hmm. amanyi ensoka emboolezeewo omuntu oyo mukikole nimba mwagala kunsomoza nja kuba nfunye obujuzi kwentandikira mbalage nti kyemuliko temukitegeera nekyemugobera temukimanyi okusirika tekitegeeza ntitutegeera njagala kwogera nnyo ebigwawo naga nti mpa statement yange okusinza ku oyo abanumbye hmm. bwoba tonna nnumba ng'osiikidde gyolisinza kuteeka nomba nina obujulizi i wait for you in the right time nindowa nnapu nga mukulu avemu statement age nti okenjiwewo ebyange ibalaga nti kyemuliko nmwe temukitegera butegeezi saaga ate mukipimire empagi mukibya mumanyire bumanyizi bantu lubongoya statement gyeyafulumizza eba emaze okukwata fredi lumbuye it is not smart mu mateeka yali badde amugamba kubanga ye tasala musango nga waali mu sitatimenti ye olwedde amaze okugusala si byonna si byonna tetugaa nti byonna gwengaani lubongo yakuhu nebimu biki eyo nkugambye aba maze omukuba akalipoye kennyini mwabanaapu mugambe lubongo yaddemu akyusa sitatimenti ye nga tobnaba eyo nfu nnyo ajuthe drawing nkugambye enfu kijje kunze bwanahebwa amateeka nga manyi saaga gwambugwe nga bonoga nti nasemuse naye nti wai kyaka ngwanidde nsome ku mateeka mm. gano si empapula z'amawulire one statement like this esiba omusajja nkugambye ekuggaliza nebaga nti okay good enough epate mwava nde public secretary waabwe oba kitugamba nti yani oyo spokesperson waabwe yagambye we don't agree and disagree either what he says always is right or wrong, wrong. yagambe kimu ekitundu kyonna bamwadde fifite fifite mubi fifite ekyo ekintu mu mateeka munywanyi oba omaze okukwata federo mubuye noga nti we criticize on the fifte yo kooti ejja kugamba kimu katutuneko ku the evil side what was the evil side we were saying ojja kusanga nga ka eva akamu kasinga biri ekooti ogiraba nkugambe you have to be keen and smart if it is a rejection it is a rejection kooti ejja kugamba yesu tukkiriza napu yafulumiza ekiwandiko mukirea mukir kikina okukomeza sebo ekitiibwa omulamuzi nti would like to hear from the 50 percent of the evil side what is that ogenda kunyonyola kigwera obongoya kabaka weddemu katonda bankuumire kale tetugenda kusukkaana olunaku olwaleero tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala kwe tuli tukyaweereza ensi yaffe uganda kwe tuli tukyali mu basu kusiku basu meza nenga wambi chana kunyo ebibada obyo na eri mkwanu gafe Fred Lumbuye izinage mulaba bulabi gambia yogera ni magamba gondi ya dakato na dakato sun ngane ibu zoba gamba bili yao nono songeyo keep sharing and keep subscribing for God and my country mubede bulungi ni hati mujukire nti ebigambo bino nga honari baba gambi as a lawyer bamwagala okutegeera biki byayogerako they should contact you kuba munanga banyizo sala omusanga twamaki kyebasaze ebigambo babyogeddwa wano biba bya kinomu si bya management si bya flashlight si byani bya kinomu abayogedde wano akomata kumira mpeera mbagaliza emirembe gya katonda gibere wamu nammwe